Thank you. ¡Gracias! Thank you. Thank you. 新党团新党做书记喽！新党做书记喽！新党做书记喽！ 商品，咱今日要将车马车无进店来安装。好了，我们的中央管理委员会，说委员、有干部、有技术人员，咱提供若干商品哈，那再来准备要强车马车无进店来安装。 新疆，咱所有单位工作人员，所有咱管理委员会，所有的委员，咱来做手术台，咱做要个姐妹做对联吼。 浙江全体管理委员、干部以及这些所有工作团队向大家敬言，将助力平常生命由三鞠躬的一鞠躬，再鞠躬三鞠躬，礼行。 Thank you. 咱有技术人员，所有干部，咱提供劳力、香棉哦。提供劳力、香棉，咱都叫包种田的不？哦，咱来提供劳力、香棉。毕竟在咱收回劳力、技术员。